y no hay sentido en la vida cuando te roban los sueños y todo lo que más querías. Siento que nunca se olvida tu mirada junto a tu sonrisa Me arrastró el camino de nuevo Esperando pronto tu regreso Muero por dentro y reviento te busco pero no te encuentro Te sueño y sigo despierto para tanto recuerdo Siento que siempre estaría Esperando la noche y el día Para ver Me harás el camino de nuevo Esperando pronto tu regreso Muero por dentro y reviento Te busco pero no te encuentro Te sueño y sigo despierto Ahogado de tanto recuerdo

Esperando la noche de de la tristeza y y salzo siempre de la la tristeza de la pena y salzo siempre